الكيت خليه جنب Occupation no more. Occupation no more. إسرائيل دولة إرهاب. إسرائيل دولة إرهاب. إسرائيل دولة إرهاب. إسرائيل دولة إرهاب. وإحنا منها ما بنهاب. وإحنا منها ما بنهاب. وبرا يا جيش الإرهاب. برا يا جيش الإرهاب. برا يا جيش الإرهاب. برا جيش الارهاب ومنذر منك ما بيهاب منذر منك ما بيهاب الاسير منك ما بيهاب الاسير منك ما بيهاب